dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk The Badness of the Primary Color Man Ah, nampak macam survival horror yang mungkin akan menyebabkan aku rage aku sebenarnya dah record dah tadi tapi game tu asyik crash je aku tak jadi terus cancel so, kita main game ni insyaAllah okay let's go oh terus tak eh oh kita lubang ini apa ni Hagi-wagi Pagi-wagi Kita buka pintu Lock Alright. Lock. Ah sudah. Lock lock ni macam mana? Oh, kanan kiri. Okay, kanan lebih afdal. Tekan button. Tekan button dapat apa? Aku tak tahu apa function button tu. Kanan lagi. Okay, so apa function button tu? Oh, dia buka kunci kot. Yeah. Oh, kuning. Pula tadi biru. Ini tali tak habis ke apa Twinky Winky Dipsy Ui tengkorak siap La la Ui tengkorak weh I can't move it Kunci hijau Right Kunci hijau let's go Lock Ada crouch ke? Oh tak ada I can throw something in there Oh, jap. Maybe ni untuk kunci yang belakang ni kot. Pintu hijau. There go. Ni hijau kan? Sebab kunci dia ni hijau. <laughs> Eh, eh. <laughs> Jap. <laughs> Aduh dia pergi belah kanan lah pula. Sekejap, sekejap, sekejap. Sabar, sabar. Aku kena dengar bunyi. Aku kena dengar bunyi. Sebab aku nak kena pergi belah. Belah. Aku nak pergi straight kot. <laughs> Dia pergi mana tu? Kenapa dia pergi arah lain? Aku boleh tekan ke? Ni, tak boleh. Aku nak pergi tempat dia nak pergi tu. Oh no. Ya, aku rasa aku nak pergi dalam ni. Aku dah balik. Ah, ah, ah. ah. So? Apa berlaku? Okay, aku dah balik. Masuk ke dalam lubang tadi tak habis. Hantu tu lagi ke tak? Okey, aku dah buka tu. Oh, jom jom jom jom jom jom jom jom jom ni. Oh. You are mine Tak apa kita dah hafal so, Kita boleh kita boleh jangan, mana tak lock. Oh ni. Oh, dia kena access dulu baru buka eh. Okay. I see. Okay, so pintu tu buka. Throw something. Okay, I can move it. Dia patah balik. Sekejap, buka ada kunci ke? Ya. Yeah. Aku dah pergi belah kiri tadi Aku tak tahu jalan That's, that's the problem lah Aku tak tahu jalan Okay sekarang aku dah tahu Let's try again Terkejut aku eh Janganlah buat macam tu Okay dekat sini Okay dia tiga, dia, dia tiga kali tapak tau Okay dia sebelah aku sekarang Hehehehe <laughs> Okey, dua. Satu lagi. Okey, dah selamat dah kat sini. Dah selamat dah. Tu dia nampak mata dia. Nampak tak? No, no. What the fuck? <laughs> Okey, hilang. Oh, sempat, sempat, sempat. Okay. Alright, so macam mana ni sekarang? Okay, daripada sini ke kiri kan? Let's go. <laughs> Come on! <laughs> Yeah! Woo! Ha! Ah. Ah. Uh. Berdebah hanya kena kejar Berjaya okay Dia kena tepat gila-gila Dia memang betul-betul kat belakang kau okay Oh my god this game Walaupun pendek kudap-kudap Itulah dia the madness of the primary color man Tetapi memang Menyeramkan tu muka dia okay Aku nak tunjuk tapi dia instant kill So tak sempat tunjuk tu muka dia kat belakang nampak Yeah <laughs> So kita akan jumpa lagi dalam video akan datang Kalau korang rasa korang berdebar juga macam aku Kasih like, kasih komen Kasih share, subscribe untuk tahu notification Tekan bell tu Kita akan jumpa lagi Assalamualaikum <laughs> Aku mesti kena recover lagi ni Dan bye-bye